मग पुत्र हे पुरं. मुर्दो फटाफट मुर्दो तुम्हें जल्दी कर चलो लिखा पढ़ाई हो जाए ये ये तो कोई का सारे कुल गंगे उल्टे क्या हरी लिखता patongkok lang ang digbong. Dulu-dulu dati piniyala digbong. Diyan lang. खराब बा तो भाई पढ़ा लिखा है लेकिन चोर क्या जबकि बड़ा बड़ा रहे तो ठीक है शाम को दूसरा